ただきます 왜 네. 이렇게 Yeah. <laughs> たんで、なかなかサーモンやったですね。屋台にいてね、いろいこう、リララ、リラリラリラね、やってるさっき聞いてました。あか、 아. like <laughs>